哎呦，教练容易受伤，我信你。你说学员容易受伤，你怎么给他搞伤？对，慢一点啊，再转。哎呀，好了好了，韩老师，第一节就教腿，不会受伤吗？当然不会了。首先，他用了护踝，对吧？保证腕部的锁定。二，他踢的是标准动作，为什么？因为我教的标准动作，我注意每一个细节，包括他转脚尖，很多教练不注意，所以有可能会受伤。三，我们用的什么脚板？HBW 脚板，嗯，它非常舒服啊。四，他带了护腿。 对于新手来讲，带护腿我觉得很重要，尤其是女孩儿，为什么呀？因为私教课你不带护腿的话，如果她出现淤青，她会认为这是这项运动的问题，但实际这件事情很容易去类比的，像一个女孩子，对不对？你能理解第一次的时候，哦，她。 会出现一些状况的，对吗？但是之后就没有问题了，对吧？一样的道理，在格斗的角度来讲，说我们为什么一开始要给他一些心理压力呢？所以把护腿套上，等他实力增加了，会打了，我们让他摘下来，再告诉他，OK，有可能会出现淤青，我们再给一个类比，他就会明白，这就是心理引导。教课很重要啊，一些细节，很多教练说教了十年，在网上说什么说第一节课不能教腿，这个问题我再给个比喻，就像是一只柯基犬，说往床上爬，结果卡蛋了，爬不上去，跟所有其他柯基说，哎，柯基兄弟们，这个床太高，咱们爬不上去。 这个时候忽然出现大单犬，大单犬这腿长啊，一上去就上床了。那这个说明什么？说明不同人的视角里面是不一样的，人的能力是有高低的，教练能力有高低。有的教练他教细节不好，不注意转脚尖，不注意细节描述，说教十年的课啊，这个人你一开始教扫踢，他居然会受伤，那你需要来我们线下培训来了解一下，学习一下。这是一二，有些教练呢，你说你教了十年啊，一开始教扫踢，你还会让他受伤，说明你细节的问题。那我们以前教扫踢啊，教十分钟，连扫踢都学会了，有很多人评论区就评论说。 这个联考题就这么快就学会了，这一定作假了。你反而暴露出你的能力的缺失，所以需要好好学习，而不是反问一个比你教课优秀的人。这教的是不对的。